حق البكاء على سادات أمواته تبكي الأراضي عليهم كالزماوات حق البكاء على سادات أموات تبكي الأراضي عليهم كالزماوات أبكي عليهم وأرجو جل الدمنا مرسادق دمنا ku bëgg ay mbokkam dem na sant yàlla rek quoi sant yàlla sant yàlla parce que loolu ak àddina ñoo ànd mu nekk nag taalibe sëñ Tuubaa rek la soxla ginnaaw yàlla yonent bi عليهم والسهور معا مثل العزيب والجن والغدوات كانوا عبادا بطاعة لربهم وكان جل لهم ربا بمناته كانوا يعدون ترك الورد مع شبه من الحلال موي نيت كو بغون بوبام لا نيت كو امون اك طالبي لا نيت كو امونو فيت لا خامي كي كو بغون سيغ توال رك تون بغون سيغ توال sëñ bi rek la la moom ñu rug moom laa bëgg moo lay moo lay moo lay xenju sama àdduna sama alaxir lépp sëñ Tuubaa beneen bi ci topp sëñ Ablaat ñaari xasida laa gis mu bind ko bu njëkk ci sëñ Tuubaa la jëm bi muy jaayanteeg sëñ Tuubaa sëñ Ablaat bindaatut ci keneen waaye njuga ke ba alaaji sëñ Abdulahat yor na xalimaam bind ci moom def ci ay bëy yu mucc ayib فحيثما برست ليلى بباجتها عنها تولوا إلى المولى بتاعاته ينسون ليلى وسودا في غيامهم ندخ 13 مينيت دينا ما دوي غير فيسل دوندوكو فيس ديل غو باركيل جوروم نيار فوكي ات مخوس تي ادونا الاسلام جاموكو مبوكو خربوكو réew mi jéppiwu ko fukki simili ak ñett niiw na lool ci nataal jëm joo xam ni amul senn saa mbaa simili soo xam ni màngul aw yiw mbaa xéewal ci jëf ju rëy te benn simili bu ci nekk wecc na junniy bakkan ci jamono joo xam ni réew mi metti lool ñépp soxla ndimbal ana xam kebe ni sëng doon jëmmi bayit wi serigne touba doon wax ni féetale ma njirim yi ak néew gi doole ji ma doon seen delluwaay ak seen wéeruwaay mbokk baax ma xam ne nekk na di dundul sénégal di teraangal sénégal di ndamal sénégal ndimbalal alhaji Babakar kebe njuga mbokkum réew mi ñaari neeg yi ñoo ko séq néegub geet ak néegub teejeek nii nag la juddoo ci néegub geet warax mbooj ak aysa mbooj a ndey ak aysa jur aram joor aysa mbooj ñu may ko kebe ana xam binta ja mu jur assa binta ak tend kebe assa binta mo ñu jox ko ibra soxna gi mam ci mbaalo assa binta ak serigne assa binta ak mbaye assa binta ak fati assa binta nonu len njugo kebe juddo ci neegub geer ni mu juddo ci neegub tejeek soxna ante samba ko jur sama badjena. kon bo demé kër serigne bassirou fekk muy mbokam di talib serigne bassirou bo demé darul monti fek serigne mudaaw balé di mbokam soxna momi di mbokam yaroo fa moom mu bokk nekk fa moom nga ñëw daaru Xuddoos kër sëñ Mourou Moustapha ñëw kër Cheikh Mamadou Fadal dugg kër Cheikh Abdoul Ahad dem kër Serigne Souaïbou kon loolu day mel ne kër yëpp dañuy daal di bokk yam ci moom. ndax maam yi ko meññ dañu nekkoon ñoo xam ne ñi suñu borom mayoon lañu xam nga. dund na téeméeri at te fanweeri bëñ yaag ñaar yóbbaale na ko benn manqué wu ca mu waxoon ne bu ma génnee àdduna fa ñu ma denc. na ngeen fa tok teranga dana len fa fek dañuy wax ne bi mu nekkee ci euh, mujj jamonoom bu ko albi bi day tok naan man de lenn rek moy xaw a nekk ñaga ñaga sama xol moy leer gi muy sen bawol te du ma fekk te ma fekkoon kenn mu fa gitu lool mo dogal na bi mu joggé mom euh doomam bu jigen son Assa Binta Kébé ak moo ju mbaalo Kébé mu jur njóor Kébé euh, ak borom këram Ibra sonu Giri ñu dem fekk ku tedd ki euh, njaareem xam nga nek mom fofu ci le bi seigne touba di yebal seigne basiru euh, ci saalum ci lok ko mam baro mom mu jógee jurbel and ak dem tok euh, kaola loolu moo la branche kaolakoise de la famille càllala gu sel judd gu rafet mbokum ñu bax ñep mu jaay mbokku gi ko ak talibé ngir xemmem طوبى لعبد مريد صادق يعني مريد صادق لبم جنو يلا اك رسول الله صلى الله عليه وسلم اك بايام اك ندايام لبم قادم رسول الله بجم سيني توبا فنا با سي توبا خبلي بو ني دفا دفا كير andi na ko Touba nit la koo xam ne dooleem yëpp Touba la ko indi. gis nga lii ñuy wax Touba ci kanam njugaa ko kere njugaa ko njëkk xalaat ci àdduna lii Touba ci kanam yéenay njuga kebe la ndax am alal investir ko ci yoonu murit moom rek moo doon nekkoon yittee alaaji njuga. benn nit boo xam ne def ko tooñ ba dem ci yoon. kooka daw seeti abdou diouf ñu ko dimbale ma waxal ma euh, alla ji njuga mu baal ma ni képp koo waa ameel bor képp ko ma tooñ boo ma nekk bëgg sëñ tuba rek baal na la damaa bokkoon pas-pas ci sëñ tuba mooy pas-pas bi mooy bëgg sëñ tuba bëgg dëkk sëñ tuba bi ndax dañoo wóor ne li ñu woote tey jii muy tuba ci kanam xañ da ko tuddee da ko tuddee tur yi waaye jëf jëfandoo ko ci ndax jëmi tuba ci kanam def mooy taxawu dëkk bi ci ñeenti gox yëpp mu def ay barab barab yu ràññiku yoo xamante ni nit ñi dañu xam ne kii kat ku bëgg dëkk suñu tubaab bi jëm ci kanam la waaye Ndiouga Kébé alaaji sëñ Abdou Lahad yor na xalimaam bind ci moom def ci ay bayit yu ma yu mucc ayib lututa xaqan bihi wa anta muridun saadiqun lil xadiimi nuuril bilaadi innahu saadiqul iraadati xaqan muxsinun سامت بخير عنادي وانا وسي مي مي سول بن مخنا باي فال بو نيول مخدا باي فال بو نيول فوتوم امنا تي اولين مخنا مومي بام كاي سول سي عبد الله لاج فك توبه ما توبا ñu waxtaan bu waxtaan nak du long ma dem dama da na ko fekke ndax ci am yo xam kenn du ko netti muy dem di dem ba joge ay nako dama bëggoon dal ñaanal leen mu ne ko lan nga may ma may sa Baay Faal may sam Seex Ibra ndax sëñ Tuuba amoonam Seex Ibra Faal yow sëñ Abdou Lahad yaay sëñ Tuuba man maay sam Seex Ibra Faal sëñ Abdou Lahad daf ko ne njuga mu naa mu ko sa yéene bu la ko sëñ Tuubaa fayee bu ëllëgee jullit yëpp xaj nañ ci sa yéene bu la ko sëñ Tuubaa fayee jullit yëpp xaj nañ ci yéeneem jël naw askan mbaate tarixa nit moo ko ñor jullit moo ko ñor réew mee ko ñor bëgg sam réew ci gëm yàlla la bokk njuga patriote njuga nitu yàlla Ndiouga homme d'affaires Ndiouga pionnier Ndiouga entrepreneur taxawal ay société dimbali ay boroomi kër tabax ay jàkka defari l'hôpital bënn forage tabaxi tali jàppale état gunge askan wi. pour la daan lëggéeyal ñëpp la daan def jox alalam tamit kon kooku yaakaar ni. boo dajee ak sëñ Tuubaa rus ndax njabotou seigne touba ku ne teg na la fam la wara tek lim daan dugal ci këri diine yi lim daan dugal ci këri diine yi amul ben julit bu ko massa a ci sam rew def ko ci këri diine yoy amul. diirub li muy dund at mu ne dana fi indi 1000 tonnes ci dugub juni bari koy dugub dana ko fi indi carnet bi nga xane mom lañ doon sédélé juroom juróom-ñaar fukki dëkk ño ci nek yi nu wër ku ñëw ñu jox la la ci sa wàll. Alaaji Njuga ñaata la génn ci alalam jox ko ab julit xamuko bëgg ko xamit waxuma la di ca sàkku waaw góor waaye bëggut xam kam ko jox ndax day jënd lu mat nangami ton ci ceeb wala nangami ton ci wala mu jënd ay yëru yu jeex jox ko kenn na ko sedd leen ko waa réew mi du ko ne yóbbul ko dëkk sàngam seddale ko waa réew mi toni dugub laa jënd par at di jox sëriñ liste am liste bu mi ni sur le plan économique bu ko mu tabax bu mu pare ci touram ak alalam transféré ko SAMQ bi benn société bu gën a bu gën a société mi wala donc euh, société am difficulté mom mu ñëw rallonger donc liñ soxla won comme trésorerie am nga comme Sores bi nekkoon à l'aéroport comme la blancheur bi signe ak yeneen. julit dem na murid sadikh dem na ku bëgg ay mbokkam dem na. ku fi nekk ba jóge fi mësul wax dara lu xam ni daanu ko dégg ci rajo wala ci télévision wala nga gis ci journal ñi la ñu wax tey wala ñu la mu def tey ah loo koy dégg ay la ñu def tey ci lu baax. xibaar mënu la gën a tiis dëddug alxaaji njuga dem mënu la gën a diis ci askan wi faatug Baye Njuga. juma jàkkee si njaa fi la jullee fajar. ñu mu julloon ñoo ko wax encore wax ci liñ jullee fajar fa la jullee fajar ma nga ne faatu na talaata mars 1984 yewoo xibaar bu kenn dootul fàtte duñu ko fàtte jamais jamais kadaa dimbale kadaa faj aajo yi kadaa taawu kër yi kadaa suuxat diine dem na waaw bu jullit xàqan demee murit saadix dem anakan mooy dee ci taxawu néew ji doole yi di bàyyi xel ginnaawam Baay Njuga dem na fekki sangam ba Sëriñ Tuubaa Xaadima Rasuul keroog dencam ba doy na waar Cheikh Abdul Qadir moom Sëriñ Tuubaa ilimaani ilimaan yi moo ko taxawu seere ci moom seere yu rëy baylaat feddali ko naa ko njuga raw na fanweeri at ak juróom benn ba mu làqoo suñuy gët ba léegi muy wéy di des ci suñuy xel ngir robuñu ko ci bàmmeel ci sunu biir xol lañu la denc yàlla na la yàlla fay. yàlla yàlla doole ay yërëm ak leeram ci barsàq suy suñ Tuubaa ak Cheikh Seydina